I can see Rafael Joe. Thank you so much for joining me, Mazi Norinne. Share the video. ịnabata na-atụsa ama ozi a o oh, if you are joining me you share the video ka i continue okay share the video ọ bụ na my network mebe kurukere waka you let me know ịghọtago mhm. ka m hapụ ị na-ekwufusi okwu na nkịtị if my network is doing krukere waka you let nwada achalugo to know on time if you cannot hear me you tell me if you can hear me ịgwa eh, m ka anyị gbapụ ya ọsọ ịghọtago share the video yesterday ngwa share the video share the video share the video let us continue <laughs> wahala bile bicycle mm? okay o no wahala na here we dey and na here we go remain until onye ndu come out we no go we no dey go <laughs> we no dey go anywhere <laughs> we are not going to anywhere you ghọtago okay john banko John Banjoko, I see you. Sorry if I did not pronounce your name very well. You gotta go share the video, share am the video. Can you continue? Bikonu. You must continue wherever na naga. share the video. okay share am the video biko share the video tụsaa dị ozi ka ka anyị gbapụ ya ọsọ can you guys hear me ụnọ na n'ihe m na-ekwu can you hear me if you can hear me dey yes na comment section is my network alright network ma ọ dị mma ọ bụ na my network mmadụ elu yes na comment section let me see it netwọk nwa adachala ọ dị mma biko ọ bụrụ na netwọk ọ dị mma idelu m yes na kọment sekshọn anọ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 ị na-abata ịtụsalụ m a maka ọdụ very very important ụbọchị tata abụ ahịa nkwọ asị nka nkwọkwọtala ọnụ ihe akụ akụ ihe enwe enwe ee ogologo ndụ na-arụ isi ike ya ka m na-ekwubi n'isi each and every one of you biko share m this video I want to share the video share m the video ihe akụ akụ ihe enwe enwe ya ka m na-ekwubi n'isi each and every one of you n'ụbọchị tata anụnwa bụ ahịa nkwọ ka nkwọkwọtala ọnụ ihe ọma ka nkwọkwọtala ọnụ akụ kwọtala ọnụ mmepe ụzọ kwọtala ọnụ ihe niile dị mma i hear me all right so uh, my people komaka mel each and every one of you na-ekiri m tata ndị nke chọrọ ihe ọma den ndị nke na-agba asịrị afọ ga-eto gị ọkwa gị gụnwa na-agbagharị asịrị everywhere ịkụ asịrị gbago asịrị gbadata i heard someone yesterday say nwada chalugo na ihe m na-alụ na social media bụ sọsọ ị na-agba asịrị thank you for that ọkwa asịrị ka ịkpọrọ ya obere oge mmiri a na-elu n'igwe ọ ga-amụ onye ukwu ma onye nta ma ọsọ gị ma ọsọ gị inwe ike na ihe anyị na-emedatị na onwere isi na anyị na-agba asịrị ịkpọ ya gosip bọta obere oge ọ ga-eleji bịafala anyị nobody should call me please onye akpọna nọmba biko eji nọmba were eme vidio na eke nnụdị ihe dị ha anya share vidio share on vidio let me go and come back this thing don't fuck up now oh god which came? okay let me continue like that share the video last time maazị chike doziem came out wee bịa gwa biafrans okwu gịnị ka ọ gwara anyị he told us so many things so many people came out started mocking him ọ gwara anyị si if you are in nigeria ọ bụrụ that na ị nọ zoo na ị na biafra land and ị ka nwere naira as in naira na your account your zoo account zoo bank account go and withdraw it now and change it to any foreign currency ọ na maazị chike dozie e, e? ma na ọkwa ekperima wee welie gaa na youtube eh, eh, peji gaa ebe ahụ welie na ulo onwe welie na-aghọli ndị ọ ga-aghọli welie na-akọ ihe sọlia today gịnị na-eme what is happening today naira nwezi value now the last time we checked naira ego ndị naijiria enwezi value mana maazị chike dozie mpụta kwuo ya time onye ọbụla na-achị ọchị the lack content the don know what they are doing again which one is go and redraw all your naira and change it to eh, eh, foreign currency what is this one saying is this the biafra we are fighting for today o mena unu vam n'anya today that biafra you are fighting for kwa omego gịnị na-eme tata na zoo o nwere ihe ejizi naira eme pipụl na-ebugharị naira na-achọ dọla a ga-ego ị nọla ebe a na-amanya amụ ịmanya ịmanyalụgbada na-achọ onye na-achọ onye gụ na ya ga steji nkọ ka ịkọba ọnụ ịkọchala ọnụ onye ga-eweta biafra a na-agwa ụnụ datina folo the people ụmụ ụzọ ikwechiri n'onwe ha ebe ị na-eje ngwa n'ezie n'anya na maazị nnamdị kano ka emechala ihe mere si ka hapịa na data 13th of eh, october ya gawala onwe na okwu endigo onye ọbụla were ọṅụ gbasaa ha kwechiri unu nọ ya na soshal midia ihe simon na-eme bụ ọpụta onye 48 hours after 48 hours ọ bụrụ na dss ọ bụrụ na zoo gọọmenti eme the needful that they will receive it hot hot from him up to this minute o nwebeghị ihe simon ndị nke ose sendiri 2 days ago ka ndị amị jidere gbaa tọtọ n'ụzọ ama ụzọ saịdị ebe a na-akpọ ihe ahụ jide ha gbute ọgwụ ha ke n'ukwu simon ga-apụta na soshal midia sịgodatina na ebu nwa chukwu okike abịa mana ada agwọ ọgwụ mana ụmụazị ọ na-alapụta ha niile na-ebu ọgwụ n'ukwu ọgwụ efelu onenu ha for your mind ọgwụ ada efe ịpụta ị na-eghe ịpụta ị na-eghesasị na-akọ nje ndị isendiri ka eje mee nke a mee nke ọzọ agbachakọrọ ha na-atọ ghasa n'ilo izuo ike ịsụtara ya n'ude ị gaghị asụta ya n'ude ị ga na ịma ha bikos ịbụ duntụpụ dunchọ oh, oh, azin oyihi oh, na-eme na soshal midia simon nọlụ kemgbe ahụ na soshal midia nọdụ ma ike bana bana n'oche anything ya na emekwa anything otu a ka ọ ga-esi were ọnụ na-alafu gị ọ pụta na soshal midia o were ọnụ na-alafu gị look at our people today ihe merụ tata na aba abia steeti biafra land ọgwọnufu ihe merụ je mkpa kpara die ọ ụmụazị m ihe a na-akụ ke ndị merụ ọ ndị ọtọ pilot ụnọ nụrụ mgbe ha ji flag pụtasị anya mana ọtọpilot ame prad ọtọpilot isamon ekwerimada sendos onwe mgbe iji wee mịa n'ọnụ ha ha ekwuru bikos onye simon cannot give what he doesn't have simon enweghị ike ịpụta wele ihe na onwere onye gị simon enweghị da brain onweghị da sense ọ marọ ife ọ na-ebuga too much ọ ọ na-edisivu gị dara time our people na agagasi na street of europe ga na protest simon condemned it ọ pụtara ya si na mkpọtụ ka a na-aga eme but today simon dị busy na social media handle ya niile na-eto ọnụ ma ndị ọ na-akpọ na fonu ma ndị ọ na esendiri meseji na-atụ ma inu ma ndị ọ na-atụfele okwu but I'm sitting here today to ask simon ekperima simon ma dunyela ụmụazị mee protest today na aba ọgụmadunye ha ha mee the protest why iji wee na galavant everywhere ọpanụ mkpọtụ niile biko share m this video ọpanụ mkpọtụ niile simon na-eme si na dos de are compromised na ha erigo ego na ha analụgo aka azụ na edi allegation ọ na-ebu onye ọzọ kịta andamụm onye ọ na-atụfele okwu a simon na ndị otu ya e dubizi kịta na-atụfele ike ngwa uru agụ okwu ee datinye ike ngwa uru agụ jikwa wee nara ifeanyị ube ego 40 eh, million ka ọ gịnị ya ikenga uru agụ wee pụta na facebook na-edifend ifeanyi ụba all the lies simon na ndị otu ya na fabricate this time around ihe ọ nọ na social media eme bụ it is only a thief that can as in can that, that can identify a criminal if you are not a criminal you cannot see another person as a criminal a maka na simon na-anala ego otego e, politishans ji esendili ya ego o wee marụ ndị esendili ego na ndị na-esendibelu ha ego kedu ka simon si wee madat na transfer somebody 40 million naira abụọ na simon anaghị analụ politishans ego na anaghị eme transfer to simons account ọ bụrụ na afụna ya this guy is a blackmailer ọ na na soshal midia. ọ na-eto ọnụ his own freedom bụ sọsọ na social media ka o endiri onweghị efu ihe dis guy na-eme he is only on social media to scam you okay today look at ihe ọ na-akpọzi ndenye na fọmụrụ gọọmenti na ezi ọ na-akpọzi ha criminal bicos of gini the scammed him the same way o wee na scam bia francis eji wee jide maazị nnamdị kano ndị a wee kamzie ya o bido na-ewe iwe pụtazie even you know the guy is shameless simon is a shameless he goat ọ pụta today ihe lekwe o mepe ọnụ na-akpọ those criminals criminal mana he was once one of them How as in all of them na-alụkọbụ before ha wee mee as in ha wee zuo ya oshi wee mee ya as smart social media he's a senseless fool he's a nobody these people ya na chọrọ ịfọm this government in eza ha skamụlia erezicha ego ha buru buba je furnish their office simon let me tell you you are on your own na uh, when biafra not minus me onwe ihe gbasalu gbasara the criminals bụ na ha fọmụrụ biafra eh, eh, eh, gọọmenti na-ezala onwe ihe gbasara anyị beside mgbe unu na-ezu data oshi ịbịa ha gwa anyị so anything go na ha metelu don't include our leaders name to your mess onwe onye ego na ya na-enwe okwu nu nwebe dị okwu which biafrans ka ha na-abịa akọwalụ meaning what when the time comes they will come and explain to biafrans which biafrans ị na onwere onye gụ na ya kọrọ data akụkọ did you tell us that eh, eh, eh, that na na na ị chọrọ ịfọji ihe anụnwa gọọmenti na exile ọgụ na ndị dos discos ya ọ maazị nnamdị kanu dunyere gị why ị ga-eji wee sị that na when the time comes those criminals will come to biafra land and come and answer question they will come and answer biafra so you and who gụ na onye na-akọ that story gụ na onye na-akọ that kind of akụkọ nekwe na onye ala look let me tell you people agwa m unu that na the biafra simon na fight for bụ fundraising and it is only on social media you know i keep saying this na people na-alụ ọlụ how many auto pilot nọ na biafra land how many auto pilot nọ present today na the protest emelu na aba how many of them pụtasịgo am a proud autopilot we are on ground the nigerian government must obey court order none of them everywhere dalu chako sọsọ fake account sọsọ na social media ka these people do busy na scam our people kịta ask ọ na simon simon na agbaghali the same simon notice ya on time push that one aside simon chọrọ ka onye ọbụla nọrọ nda ka o ji wee bụrụ onye dis criminals na anaghị akpọ e, e, e, criminals na ndị anaghị akpọ criminals na ya na ha na bụ before but today now ha aghọgo criminals simon is now calling them criminals because of gịnị na ha ekweghị ka ọ ha na ha ekweghị anọ nda him jụọnụ simon ihe na-eselu ya na dis pipo ndị a na-akpọ criminals na jụọnụ ihe na-eselu ha simon bụ onye metụrụ ọkwụ aka is a criminal and a criminal will remain a criminal so if you are still believing that na simon is fighting for biafra you on your own okay look at it now our people nọ on ground na na protest today na-eti mkpu na-aba mba na create awareness simon na-ezogharị somebody that will get you biafra in 2023 o nwebeghị na o mere arrange na biafra land even the as the nation ọ chọrọ irestore ọ nọghọdọ don grand mana otu ọ ga-esi wee mee ọ nọ na exile o jee na finland na-ezogha na-achọ onye ọ ga-ewuwayo ọ nọ na social media na social media ka ọ ga-anọ restọ ọlụgwụ biafra i saw one comment today na the post make today that idiot na-asị ena eh, simon that na o nwere eh, eh, ihe anụnwa that na ọfọm unit na biafra land somebody na-enweghị ipob autopilot na biafra land ọfọm unit ee ka ezie ebe unit simon nọ ọsọsọ na facebook so ọsọsọ na facebook ka simon nwere autopilot unit <laughs> wahala bile bicycle biko na ihe m chọrọ ịjụ ụnụ tata bụ e. kedu the headquarter of autopilot kedu ebe ha nọ ipob we are all over the world even na biafra land were so many units units there in lagos state so many units in diaspora so many units there kedu ebe autopilot unit nọ ọ oh, ihe m chọrọ ịjụ ụnụ tata ọsọsọ na social media ok autopilot eh, unit chanel 50 onye ebe unit unu nọ unu eti ọkwa ifuru unu ụlọ ife come and ask simon sia kedu ka ị si akwadobe this restoration of biafra ị na-ekwu that no next year no in the next 122 days ke ka ị si akwadobe ọ na social media ka ị ga-anọ mara ihe afịa zụrụ mara ihe na-eme na biafra land how are you going to do it? ị gaghị eme ị gara na soshal midia na-achọ onye na-akọ ọnụ ọ na fesbuk ka ndị ọtọ pilot nwee unit ọ ihe m na-ajụ ụnụ must everything be on social media ipob worldwide anyị na-enwe meeting on ground a na-enwe meeting on ground we don't do every meeting na social media ọ nke zoom ji wee pụta simon wee na-ayala wee na-eri ụlọ ọrụ jụọ simon si ya kedu unit ndị ọtọ pilot na finland ka ebe unit unu nọ unu enwe unit na biafra land mana ị sị dat na ịchọghị irestọ biafra ayu kidin ị na-apụ ala kedu ebe hedkwata gị dị kedu ihe eji malụ ụnụ ịbụ onye ori you are a criminal agwara m gị nchepụtalụ gị enwebeghị m taịm gị ka onye ndupụta mgbe ahụ ka ị ga-afụ the color of achala ugo ihe m na-enye gị na-abụ jos azụ ka m na-atụnye gị ị ga-agba ala mmemme bụ pati onwebeghị ihe ịfụrụ ịpụta na soshal midia ị na-akọ autopilot we are moving we are getting you are getting where on facebook na people ụmụ ihe ha na-eme ha nọ throughout today na biafra land na aba na protest simon inwenwulu this sense inwenwulu this thinking faculty ịgwa your people onye let us go and protest those criminals you have been giving money every day in the name of esn why can't you organize them to go and protest ihe ị na-eme na social midia bụ ndị ipob nụsi ọgụ inwela akụkọ ị na-anala otito n'ebe ụlọ ị na-erisivu glory onye oshi share video biko share the video anụcha ọlụ ịnara otito ị ịnalụ praise ọ ihe ji wee malụgo onwe ihe ọzọ onye nnapụ ụmụazị biafrans all over the world nke lụkọtacha ego ịchọọ wankuklai bupụta ọ na-ekwo nke ibupụtara na abụdat na you are restoring biafra next year yet you are not in biafra land ị natabeghị na biafra ịnọdụ na lagos steeti hangdhu somewhere wee na control the nation ị chọrọ irestore ị nọ na finland nọla ebe ahụ na-ezu oshi ịbụ onye ala ndị na-efologo bụ ndị ala somebody like me will ask you question yes i can ask question for that if even my doctor ana m ajụ ya njụkọta ajụjụ otu a dazaala gbaa ya you must ask question ị ga-ajụ ajụjụ ka ị malụ nke bụ nke ka ị malụ odo bụ odo you can just be like emumu because ọ bụrụ na ọgụnwa na elid this simon na ọ bụrụ na ọgụnwa machapụta kịta asị simon i'm going to restore biafra in 2023 simon is going to ask you question yes a ga-ajụ gị ajụjụ sị gị how are you going to do it ị nọrọ na-akọgheri adịdaza na-achịgharị gị ka ebe a na-achịgharị akpa amụ ị na-emegheri ịmakwana ịmalụ ife unu enwero sense then when i talk ị bịa m who are you to challenge m onwe ihe ịma onwere anything dugu that onweghị anything ị nwee n'isi ịmara ihe bikos ọ bụrụ na ịma ihe ị kwesịrị ịmara na simon na-asa unu isi onye na-erestọ biafra inwehụ branchị na biafra land onweghị na ọbụla na biafra land ịdụ access to you can't even give order ohoduo ị nwere ike ịpụta kwuo okwu sef ohoduo na biafra land the same biafra land si that na ị ga-erestọ next year how is it going to be possible gbago ị akọ akụkọ na-akọ e dị na ọ so ụmụ akụkọ akọ na baịbụl ọ ihe na-apụta akọla anyị na biafra na somtin ịmadat no reality nọ real ọ bụghị ụmụ akụkọ afọ afọji nọ real somtin ihe ị na-ene anya ọ na-eme sharam vidio the video simon stop deceiving our people come out and tell them the truth the earlier you know that simon is not fighting for any biafra and simon is not restoring any biafra better for you. if that money in a waste you are just wasting that money in vain and nobody will as in nobody is going to collect that money back for you that money is gone and gone forever jee jụọ ese ndị ha na simon mekọgolo ihe today simon is a trouble maker if you die your money ụdị ọnụ ọ ga akọgụ gị n'enu tomorrow ma ọ bụrụ ma ị realize that the truth ma ọ bụrụ na ọgwụ o ji jide gị fuo n'anya ụdị ọnụ ọ ga akọgụ gị with your money a ga-akọ ahụ mmadụ na nna amụrụ ọ dịghị amụ ọ oh, simon simon m mụchagoro ka akwụkwọ <laughs> look let me you continue to zuzu zuzu ben ọkwa ifuru iberibe a mebenye pụta bịa jụọ simon si ya simon ị na-erestọ biafra next year ị gaa na biafra land ị ịmalụgo ka biafra land si wee kwụrụ na kedu ebe ijedobelu na biafra land maazị nnamdị kanu is restoring biafra for us ọ nọ on ground na even bifo ejide maazị na-aga biafra nata ama in out na zoo ama in and out na biafra ama ina and out everywhere the whole world ọmụ ya Kee ka eju ma e criminal ga-esi wee restore ọlụgụ land na ọmarọ ụnụ makwa the last time samon na biafraland land ịmakwa na nwatakịrị amụrụ the time samon na debelu biafra land that ọ bụrụ nwaanyị ojego anụ di ọ bụrụ nwoke ojego anụ nwaanyị kedu ka mmadụ ga-esi nye gị ihe onwero something n'onwe ha access to how is he going to do it ka ebe ọ ga-esi welie nye gị simon nwere access to biafra land simon kedu onye nwa simon na biafra land the whole wide world na ka onye nwa simon onye nwe ya but maazi nnamdị Kano the whole world m ya ọ bụrụ na maazi nnamdị kano pụta kịta agwa unu gasị na na e ga restore biafra in the next 122 days ị na-ene anya ebe niile a na eshek the whole world a na-agbagharị ebe niile dazi onye ọbụla nọ ya na great jeopardy but simon pụtara today dazi na-emebu onwe ị nweghị ike ịjụ ajụjụ si ya simon ka edi last time ị na-adobelu biafra land simon ka edi last time imedobelu nke nka simon kedu ebe ejedobelu na ịjụọ simon kịta ihe ọ ga-agwa gị bụ money simon ka ebe ejedobelu money simon ka ma mana biafra land mone simon ka ka a ga-esi e restọ biafra mone simon kedu tinsi putr in place ọ bụrụ na erestọ biafra kedu otu a ga-esi alụgasị ọrụ kedu ka a ga-esi wa ilo ka ị ka a ga-asị wa gota ka ị ka a ga-esi wee lụgasị houses simon ga-asị gị gịnị mone onwere ihe ọma onye ejiro plan onwe single plan oji. ji nnamdị kana na agwụrụ na ọ bụrụ na erestọ biafra na ihe a ga-eji ego mee ka nkụ bikos o nwee plan ịjụọ ya like gịnị onye wegasịa instances but simon unu na-efolo anware onwe ihe gbasalụ simon gbasalụ datina na jos ihe ọma bụ ka ọ skamuo n'ala unu ego na a na-erestọ biafra kedu ka kedu dị strọkchọ ọ ga-esi erestọ biafra onwero kedu unit gasị kee ndị ga-enyere ya aka kee ka a ga-esi arụ ọnụ ya simon enwero <laughs> alụ mere afụlụ alụ ọ bụrụ na by now that na ịmabeghị ihe ị na-eme ma na chineke ga-akpọ gị ọkụ ịmana na chukwu ga-akpọ gị ọkụ ị na-efolo simon ụmụ chineke nọ grand tata na abia steeti na-protest for the release of maazi nnamdi kanu gịnị ka gụ na simon mere ụnụ nọ na facebook na-ezu oshi ị na na soshal midia na-epost ị na na twitter na-ebuga na-anala otito na-adịghịrịghị gị na-anala otito onye ọzọ lụrụ na-eli simon melu na onwere ebele simon why can't you have mercy on yourself simon menela onwere ebele dazi kwalụ na onwere ugwu ihe nke ị na-eme ijidikwa anya gị ọka egosi alafu mmadụ power of money ọka egosi wee chịkọta gị wụọ gị n'ala onwe gị you are doing this for the past one year plus ihe a ka ị na-akọ ihe ịkọrọ nyaahụ ka ị na-akọ taa ma ndị nke ị na-edinai ịkọcha ịpụta ikwugharịa ukid shond pilot the answer is no akpụla adịrị report one video alaka ụnụ na ayị report one vidio simon kedu dị plan iji ịchọrọ irestọ biafra next year come and show us your plans maazị nnamdị kanị na-egosi evidence ọ na-egosi plans ya niile agwala ụna agwa o setichago everything o putgo everything in place dos m branch ụnụ amara sị na anyị nwere m branch m branch anyị na-edelive ọfụma ịbịa na bịa daz ịbịa na akwụlugo ihe afọrọ bụ ka ediklie biafra ọ bụrụ na ediklie ya onye ọbụla na ya n'ọfisi ya na-alụ ọrụ simon kedu your own structure kedu structure gụ a ah, structure maazị ka ị chọrọ idestroy maazị ole ego structure on grand. tins na oh, maazị anọ haran mana everything na-aga n'anya ya n'anya yes radio biafra is working we are as our esn they are working and we are feeding them everything na-aga we must not come out on social media to shout we have our lawyers simon gịnị ka ị nwere kedu your lawyers kedu lawyers ga-enyere gị aka ka e restore biafra simon who are the people defending you ọ ụmụ criminals na social media <laughs> ifu ka si defend maazị nnamdị kano ọkwa ịfụ ya ọkwa ịfụ ya simon how many people are defending you itile eti bụ onye ala onweghị ihe ịma onwe before anyị na-apụta asị anyị nasị na ị ga-erestọ biafra a ga-amagodu gị ama ị ga-adụgodi non to as ga-amagodi gị amanụsi yes na somebody like this onye dịkwa otu a na-emekwa ezi ọ bụ na amasị chike dozie mpụta kịta sị i am going to restore biafra i am going to okwenu mmadụ na-edi okwenu dazi inecha anya fụrat na dis man nọ maazị nnamdị ka na hapụkwado na ebe ọnụ ene nwere ike na ya na maazị nnamdị ka na-ekwuchago dat na akpacha na ihe niile yes dat na his going to restore the biaf ịmakwa na a na-atụ maazị chike dozie m ụjọ karịa simon onwedị onye m onye a na-akpọ simon ekperi onweghị onye m onye ọ bụ nobody na that abụọ. then pụta ị na-asị mmụ that na let us be um, nwa gachalugo someone is not your mate you are not talking about mate You have trust. so many of you tọrọ maazị nnamdị ka na-atọ but maazị nnamdị ka na-ewepụta something on the table so many people na-efolo later the whole world are listening to maazị nnamdị kanụ the people na-ege maazị nnamdị kanụ ntị iche na maazị nnamdị kanụ tọchara ha niile so many of them are older than maazị nnamdị kanụ but look at ihe samuel na-aghata even a newborn child that na simon is a criminal even my own grandmother ma that na simon bụ onye ochi a grandmother my grandmother agadi nwanyị ma that na simon is a criminal simon is not restoring any biafra ịpụta ị na-akọgheri ịkọlụgbago ịkọlụgbada hey dos n'ezienu ka isi gbuo onwe gị kedu plans iji kee how ready you are how are you ready kedu how prepare you are come out and give us something iji n'aka show us your readiness ka anyị marasị yes na this boy mean business ya you can just come out on social media and start making noise na scam people money money money uh, your meeting uh, na social media ihe niile ị na-eme na na social media inwedu unit onwede ebe inwelu autopilot unit autopilot is na ha ga-erestore biafra unu enwedu meeting ground onwedị ihe unu na-eme nothing nothing everything bụ na facebook ụnụ afra na ihe abụ wayo ifro that not fake ana spirit ga-ahụbegotasị ihe abụ fake 121 days ka ọ wọsị 122 days biafra bịa ịnọlụ go na aka na-ahụ aka n'ike na-esi n'imi 122 days time ọ ka fọrọ nya this few days a ka ọ ga-eji wee round up and onye go na ya na-eme ihe a ọ dịkwa anyị redi ịnata biafra lando ọ nọkwa na ezai o zoro somewhere in finland nọ n'ebe ahụ chineke meelu na-ebe see let me tell you it's not funny it is not funny don as in don laugh with me it's not funny but ị mana o nwere ka ị ga-esi na ihe ọjọọ anya echi ọchị ọ tọrọ amụ somehow but it is not funny look at it somebody pụta sịgo datị na ya e ga-eme nke nke ọzọ ọ ga-eme nke ọzọ eme nke ọzọ onwero onwe nke bụla agụzula ezu let's tell ourselves the truth ihe a simon na-eme kedu ihe ọ na-egosi ogosigo na onye adu jeniu maazị nnamdị kano ipob we are on ground enwere ebe e sutọbara isi enwere ebe ihe niile do ipob is well registered edaze eregistachara ya suo ya stamp a common man just as a a, a nobody cannot restore this name a na-akpọ biafra is not possible you can restore that nation this nation a na-akpọ biafra you can't do that a common man cannot do that even ụwa zuru ike daz ọdọgara that hotelia ọdọgara ihe niile ọdọgara omenwu hie ọpọna ike niile ụwa zuru ike kpara simon akpa anụ kwọta of ike ụwa zuru ike kpara simon emenwuru ya bọta ụwa zuru ike erestọngwu biafra ọ bụrụ simon onye na-ababeghị prizin na naijiria bifo onye anwụnta naijiria atabeghị na prizin pụtara sigo dasina ego restọ biafra hei a na-ọdụ ka sọmbọdị na-ebunubeghị ọnụ bifo iwe nye sisto to 6 ọ dịghị ka ọ ga-eme nwunye <laughs> somebody na-amaghị ihe prison look like na nigeria or even police self ọ na-atụ ya ụjọ because of this thing ka o ji agba ọsọ na zoo because of gịnị o nwere ike ọ nata kịta nwa ndị kpọkwara ya asị na zoo anwụrụ ya e, e, e, kpọchie because even though even if that you are working for fulani fulani can never trust you o nwere the kind of move ị ga-emeke fulani anwụchikọ gị ọ ihe a ka ifo simon na-agbagharịrị ị ga-erestọ biafra ịtarabeghị afụfụ onwebeghị daz onwebeghị afụfụ ịtalụ biafrans itinyebeghị your own time onwebeghị ihe ọ bụ daz onwebeghị enyi of your thing banyegoro na na na akaụntụ ntụba ịmakwa ha mentans o jego nne prizin ịma ha mentans maazị nnamdị ka njegolu nga iche na a na-akpọ maazị nnamdị na-afa n'ọnụ dị you dị the reason eji achụgharị maazị nnamdị because o nwee content kedu ihe bụ that content maka na maazị nnamdị ka yuzuru old map normal map normal map eji mara anyị yuzuo ya wee chịkọtacha ebe ụmụ biafrans sọtụ gasịrị ọnụ chịkọtachaa ha niile jide ha n'aka bikos asị there's ọ bụrụ that not somebody like simon malite di struggle simon will use the new map the fake fulani map anaghị achụ maazị nnamdị kanu today bikos of that na ọ sị na ya chọrọ biafra ihe eji achụgharị bụ bikos of that na ọma ihe o nwere content maazị nnamdị kanu na-eyuzu nọmba 6 ọma ihe o nwere sense maazị nnamdị kano dazi ọma ọnụ ọgụgụ ọma ihe ọ chịkọtachara biafrans niile kwechiri die fulani n'anya fekee n'isi si mba na nwa ekwuwe ọnụ na nwa amagbuo onwe n'ihe fọdas na anyị ga-ejide ha chụwa maazị nnamdị kano simon ọ bụ bikos of ihe ị na-eme na soshal midia ọ bụrụ ka maazị nnamdị kano na-eme ewee chụbụ ya ọchụchụ na lai maazị nnamdị kano emego somtin o shekiri zoo ka e si sheki ha ọ kpakọtachachara ụmụnne niile ọ dịho ebe niile ụmụnne sọtụchara ọ chịkọtachara everybody na-akarị anyị along forget ihe ụwa sọfa ha na ndị otu na-akọ they are inconsequential they are just they are nobody he nwa obi if you come to their common community somebody like ụwa sofi enwedo ọnụ forget that rubbish ha na-akọ they are all biafrans ifugie maazị nnamdị kadị wee gbochiri ndị a wee jide ndị a n'ọlụ ha na-agbagharị o jisighị ike ihe o kwuru taa ka ọ na-ekwu echi ọ chọọ dị mma mana somebody like you onweghị ihe echi ịnọkọta pụtasị edat eh, na you are Nelly and Nelly is you daz eh, ahụja gị hụja gị ike ọtọ Nelly ịgbakpuru that eh, my pipo <laughs> did you know <laughs> I lied yesterday I lied. Biafrans, I lied to you guys yesterday. I am not Nelio, oh. and Nelly is not me. Ị na-akọghị ọ ihe aka ị ga-eje restọ Biafra i ịkọkata ojii kọwa ọcha you are as in you are nobody onweghị ihe ị nwere Simon come out and tell your people if these criminals gụ na ha na-alụkọ unu na-eme agbata eke come out and tell them that na that na as in na onweghị ihe ịchị gwa ha they will not kill you onweghị ihe ha ga-emego kpatakpata ha ebepụghị isi bikos igbuo na ụmụnne ha double lion died today because of you yes ihe a niile na-eme today simon ikpeazụ iso contribute n'ime because of stubborn nne nna ya anya stubborn nne nna ya anya nwaanyị nọ na ndo na afụ ọnwa of stubbornness nne nna ya anya onye mere iji wee gote nwo double lion because ọ bụrụ na nne nna ya anya made the needful at the right time i don't think that na simon and the nelly akwụna ofe egbu ga-eji ego wee bụta nwa awa esn some of them double lion follow simon today because of money naira power ego ewee were ha niile gwọtọkọ ha ndị nke ha gotenwuru wite ego ifugie so simon if you are telling people that na as in that that na iji contact ndị ukwu that na enwere isi onye bụ odiechi na ahụ you can never view odiechi anaghị afọ ya anya ihe unu na-eme unu just na-eme nzuzu unu na-emegheri emegheri megheri be ebe anyị kpọkọrọ ha jee na dibia anyakwe ha nọnsensị n'ukwu onye ka ị ga-eji restọ biafra na enu ndị isi na sinago na ha ga-erestọ biafra the askeri edasina eh, eh, ha na-eche biafra land naenu ha ka esi gbachanie ha enu agbachanie ha enu ha daa na ana gwọsara ndala my people let me play this voice note biko ka mma mụọ ndị anụnwa jere dis protest na aba today ka anyị mara biko kwanu sherenu let me play this bear with me for na respect ya na onwere biko ka anyị gee this uh, voice note ka ama ma these people ma ha nwa bụ ndị simon Usendiri ka eje protest ya today ka anyị maa ma ọha ị ịma na that guy ihe ọdụ good n'ime eme eh, bụ ị na blackmail people o ihe ọzọ geenụ ntị tụkwana ihe na-eme desi cherenụ fon a kọpụreti ebiko. biko Simon is a criminal. There is no two ways about it. Onye a bụ onye oshi. Afrozi m Ị nwetara meseji anyị sandụ na fon gị n'abalị. na-anụ ya? Ka ọ nọmba anyị ji kpọọ gị n'etiti ibu gị, ebe ndị uwe ojii na ndị amị na-amụta gị chọpụta nọmba. Anyị nwa amụta gị yuzu ka ha na-aga achọpụta nwụ ka pasha achọ anyị ota anyị achọpa ọma ndị anyị gowu ma mbọ na nọda. Ọnwụ okwute jenaral na-akpọ gị kọmanda ESN ọbụlọta saut. <laughs> Achọrọ m ịjụ gị ofu ajụjụ. Mm. awa e, azin that na anyị ka na-eme esitatom eh, ihe sen of ipob we don threat we don threaten anybody anaghị akpọ pipụl na fon bido na-etretin esn enwere data ihe a abụghị ọlụ esn all this criminal simon kpọpụtasị na ọha nwa ka efu na-eme dis nonsens the same way simon si apụta na social midia na-etretin pipụl na-etretin dad na-etretin dos na a azin na-etretin nwaada achala ugo ọ dị same way his esn si etretin people on ground ọkwụnụ fụrụ otu di doctor si ama kwụnakwụna because of gịnị ha ajụghị ihe anyị na-eme na biafra land ọ na ọdịrọ gị mma ihe abụọ asụsụ simon ige ntị ọfụma if you reason very well ị ga-afụnatị na ihe abụọ ọnụ mmiri okwu simon otu aka simon si akpa agwa ọ pụta ọ na-etretin n'nigerian amị nigerian polis nke a nke ọzọ a ga-egbu onye a igwu mmadụ anaghị adụ simon ka enete luka di the simon si wee pụta na asị ee datina ebarisi ifeanyị ejiọfa na ọjụkwala ese otu aka ha si eme operate they operate by ndị simon na what is going on abeg allow me na <laughs> somebody si Abakaliki language biko nwoke m oke abeg n'oke Abakaliki simon is obodo le simon esi n'elu obodo no is not Abakaliki simon is obodo les biko ka anyị hapụ ịnyarụ simon nyanye ndị Abakaliki ndị Abakaliki they are well reasonable people there ndị Abakaliki na-emewe ọfụma na struggle a jee ese na Ebonyi steeti the same thing simon is obodo les simon esiro n'elu obodo ka a hapụ ịnyaba simon to innocent people simon apụtabeghị gwa ga dadatnos from abakaliki onweghị onye ma ebe o si o nwere obodo <laughs> biko ihe abụ abakaliki <laughs> chineke meela ụlọ ebere biko maazi please please abi nwada beg i beg you please stop anyway there is no need na nna na-epled this thing sef let me stop promoting them nwere isi they are inconsequential so my what am i trying to say ihe nna na-agwa ụnụ bụ eh you can never give what you don have na ndị simon dubizi na-azụ ihe ha dubizi na-eme bụ ị na-ahak peoples phone number ahakịta your number akpọọ gị akpọọ gị ebido na-etretin gị ka a napụta gị ego na the doctor ga-enye ha 500,000 enye ha 500,000 from 500,000 doctor si na ọ ga-enye ha 20,000 iwe gba ha because of gịnị ha eripuone kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị ọnụ na-eribeghị ma gịnị nwee ndidi olefu simon na ndị otie kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị ka ọnụ na-eribeghị eri mee gịnị nwee ndidi na-enye 500,000 asị that na enye 500,000 that na ọ ga-akaunt nwunye as if na his entire life that na go 500,000 e, dụkọtala ọnụ emepụta nwa ogiri obido na-awa n'afa nobody just because of that na simon na nneli akwụna egbu pick them up were ego wee sapee ha anya a criminal na-enweghị anything ọ pasta na eko si elewasi ọnụ amụma bụ nke a n'ọka north and south anya nyichinda iashanka gbagbagba na look lukat na ụdịka afa ha na-aza na ya na the kind of criminal name ha na-aza dirty pipo how can a dirty man give you biafra somebody that na as in somebody afọ ya na-adọrọ pure a laya um, onwe onye nwe obodo o si ọgụ na onye chọrọ irestọgụ biafra in the next 122 days ị mara ebe o si ị mara afe si na afọ ya bụ simon njọkụ esn e, ekpa onwere ozi onye ha many of nwe dọbụl mmadụ na-enwe dọbụl sọnem enwe njọkụ ekpa ifeanyị chukwu esn every name nọ n'ụwa bụ afọ simon izi not a criminal afọ eji ezu oshi afọ ohi ọ bụrụ nwanyị mara na afa akwụna neli afe nọma nne ya bụ nkechi nyere ọfụ egbu ọpụtasizie dat na ya bụ nneli akwụna nne m afa eji agba akwụna ịhapụ afa nne na nna gị nyere gị ị na-aza afa akwụna ị na-aza afa oshi afọ agaghị ejichọta gị be nna gị afọ ọ ga-eji ejideazi ejidede nne bịa na ya benna asị dat na amara onye na-aza afọ a criminal name ọ na-aza ka o wee na-egwu ụmụazị biafrans wayo the latest scam na abodas na biafra is coming next year and the person na-agwa ihe a ọ ọkpa na biafra land onwebeghị any plan onweghị ka o si eje onweghị ka o si ana this evening na you will still see him na the same position ihe m na-ajụ unu wee bụrụzie ọnụcha ọ na-anọ ka ọ ga-anọ restọ biafra ọ ihe m na-ajụ ọ na-esi oche dis boy na-anọ ebe ahụ ka ọ ga-anọ restọ ọrụ ụnụ biafra ihe a na-agwụ m ike ọ na-agba m anya mmiri i am sick and tired of these lies maazị nnamdị ka na-apụtabeghị for one day tụọlụ gị asị o nwebere ụbọchị maazị pụtara tụọ asị n'ọnwa anụnwa ever since nji wee nwa maazị nnamdị ka ihe niile ọ na-ekwu is nothing but the truth but this boy a na-akpọ simon everything about him bụ asị ọ n'oche a ọ nọ na finland kedu ka onye nọ na finland ga-esi restọọ ọrụ gị biafra how ị na-ajụ questions eche na esi ma ụnụ ma ihe na unu bi n'obodo mepere emepe na ị nọ na amerika a local champion wee na daz na-aghọlị gị lukat ihe o melu neli neli si na ya bụ dọkịta a whole doctor welu ike n'ọkpụrụ akpụ sendielu simon gịnị ka simon tili n'ile a o ji ejide ụnụ ihe m chọrọ ịma can somebody tell me gịnị ka dis boy kanyelu niile were ejide ụnụ n'ọlụ ị nweghị ike ịbịa ka a tọhapụ gị ị nweghị ike ịtọhapụ onwe gị kwụrụ aka nọrọ azinmata na ka odogwu ịbụ jụọ onwe gị ajụjụ a kedu ka dis boy ga-esi nọ ya na finland restore biafra ikwute okwu ịnata e, e, e, biafra ọgbahuo oke mmadụ nnamdị na-eji eji ọ pụta na asịsị na ebu spiritual son maazi na-ebu disipụl maazi na elọvụ maazị nnamdị kanụ karịa nwunye na ụmụnne na elọvụ maazị nnamdị kanụ karịa dos but every almost everybody ejichagojeje fụ maazị nnamdị kanụ simon na-ezogharị na finland simon akrọsụbeghị si nnọọ ka o riskie life ya ka o jee nna m nnamdị kanụ o nufuru ihe mere mama biafra mama biafra is an old woman but azin ejidere ya because of gị na ọ kwụsị ike kwechiri kwelu n'ihe ọ na-eme do proud as a biafra mmadụ ọ bụ but simon na asịgodas na ya bụ biafra na-agba na-agba ọsọ ọ na-agba he task onweghị ike ịpụta go to abuja go submit what it takes to to see maazi nnamdi kana iji submit ye evri evri gị jefu maazị nnamdị kanụ ọ bụrụ dat na ya bọtụ ndị niile jefu maazi nnamdị kanụ onye pụtakwuo okwu si nekwa ihe onye ndu kwuru simon agbagha ya simon wudi bonkit bọtụ o jebeghị were ọkpa ya si ka njegodo n'ọnụ maazị nnamdị kanụ ka onye ndu gwagodo m okwu njọ simon na-achụghalị ya hikanogo ọma nga na ihe naijiria na-eme today ọ sị na ọ ga-restọ biafra next year sizi unu join ya if you are asylum seeker come and register come to zoom ihe niile ọ free one guy a na-akpọ anayo chukwu okafọ ụnọ jụkwalụ daga isia kedu ebe ego da young man nọ o jere ugwu anayo chukwu okafọ wayo na ọ ga-enwetara ya akwụkwọ finland dat na ọ ga-eme nke a mee nke ọzọ otu abụ n'ezi o riri diamond ruo today ihe o ji kwụta guy ụgwọ bụ insult the same way he is going to insult you very soon ọ ga-akparị ụnụ daz ome ụnụ n'anya ọ kparịrị da yong man anaghị oke okafọ oscar mụ ya rie ego na-agwa pipo that he is a lawyer were simon bụ onye ọsọ afịa onweghị lọya ọ bụ otu a ka o si wee rie beef eh, eh, eh, anaghị ochukwu okafọ kụchasịa aka nkịta ọ chọwago ego ọzọ ọrand dis guy na-achọ ebe ọ ga-esi ebuba final ọ ga-abụ maazị nnamdị kanụ pụtazie ka everywhere chaa ya baa n'anya asylum sika ị na-eme encourage asylum ebe isi na ị ga-restore biafra next year what is the need of the asylum now if you know that biafra is coming next year why are you still encouraging them to come for asylum simon ibo onye oshi you are a criminal ịbụ a criminal ejide gị kọbeliwe e eh, before the, eh, if they get asylum by that time eh, biafra will be a year old they, will, they, they cannot go back to biafra land they can ịma na a criminal is always smart ngwa ngwa ị na-ejide ọcha ofe ihe kọ dazi nwa ha na-amasị ka ị ya ọ chọọ one story kọọrọ gị welie emeghalia gị anya ụmụazị ọ na-edupụta nke ịfụrụ upon all the whole warnings a na-enye na social media upon ihe niile maazị chi na-asa nwaolu na-agwa these people upon ihe niile maazị chike dozie m na-ekwu hapụ hapụnụ criminality aka ipob anaghị recrut any new esn any there is nothing like ipob under mazi nnamdi kano that they are recruiting new esn there is nothing like that they keep telling you ije na fọl n'aka simon kịta na-ewelu n'ọnụ ike gbuwa gị isi ọbara na-agba ị na-akọweli na ịmarọ unu na-ejichakwu egbe iburu egbe dazi ejidezie gị ị na-agọ agọ ọ simon lapụta gị ọ bụrụ maazị nnamdị kano ipob alapụta gị bikos anyị na-azọ gị ndụ na-eke si endi unu n'ike na-eke si egbusisi unu ịnọnugo as isitigo down one day jụọ onwe ajụjụ si where is double lion double lion that time that time as in double lion mgbe ahụ ịjụgo onwe ajụjụ si kedu ka double lion si wee end ijughị onwe gị bikos of mmere naira ị na-ezuzugharị simon a na-eyuzles gị ọkwa simon mụtalụ nwa ọkwa simon nwere ụmụnne simon ọ na-asọ nsọ ịbịa on grand ka ihe o ji edunye gị ọ na simon abụrọ dị mkpa ọkwa akpa obi akpụ obi gị ụka akpa obi simon akpa obi gị ọdụbigada na akpụ obi simon wee o ji wee bụrụ gị na eke esi were mma kụpuo gị isi ọbara na-agba simon gị ọchị kpatakpata na okwukwe okwugo okwu okwugo 1 minute move on simon ọkara ekwu okwu double lion the answer is no megheribe simon ga-alapụta gị andị ọ gaghị ewere m bịanye gị ọ lapụtachaa gị gụnwa ga-ata dị afụfụ na ihe ọ na-eyi uzu unu ọ kpọpụta gị ị na-emegheli ị na front we are non-government the funniest part bụ that na unu na-etikwuzi esn chineke ga-abụ ụlọ ọnụ ị ga-agwa ndị esn vidiyo anụnwana vidio vidiyo egosisi ma nke ewepụtara ụnyaahụ ma nke ewepụtara nwanne ụnyaahụ ebe ọ dis boys akụpụchalụ ha isi oge ọ dị na fon a m ji eme vidio ee eh? ọ bụrụ ihe simon na-eme onye ọ kpọpụtalụ onye ọ lapụtalụ ọ na-akpuo onye ọ lapụtara ọ nakpuo ọ lapụta gị ọ nakpụ azụ ọ nakpuo ị na-emegheli ipob are recruiting esn e n'ebe gụ na onye gụ na onye na-erekrut esn ọ bụ gụ na onye you and the who ndị nzuzu ebule m ụmụ ụnụ ne ha e, nke a egbuone ha ifugo ee ụmụ iyo ifugo ha ifugo ha ee ifugo ọ onde é, é. é, é. na-akpọpụtasị né, ha ifugo ah ee Né? Ifuge. Look at them. Ifuge, can't go. Ndị nzuzu ụmụ anụ ọhịa Chineke ga ọ bụrụ na datini eyon boy na na biafra land simon a na-eyuzu gị dazi na wọchị dos ha anaghịchi gị won na ị na-emegheri ịnwụọ your own this one nwụrụ na ọ on his own nwere onye nwere that time if you allow yourself to be used by simon ị ga-anwụ n'ike and there is no two ways about it maazị nnamdị kano can never bring you out ka egbuo ogwu onwe mgbe esn eh, eh, eh, e ji wepụta n'ilo jena chalenji ndị amị they don't do that ha lụwa na alụcha sị na ha bụ esn ejide ha sị we are esn which esn which esn esn ndị ebe nee ka ha dị look at them onye ọbụla fụfụ ha ga agamadat na ha bụ pure criminals ọkụ ụnụ na-afịa ndị simon na-akpọpụta kịta ọ ga-anakpu masif that na kịta kpagbagboo ogo nwa na-asị eh, eh, very stupid let me even block you onye eriri eri ọ sị na bishọp okonkwo ka onye nwe danem jidekwe gị ka bishọp okonkwo kpatara aka ka ibe ka eru amụọfịa ọfịa ị na-aza afa mmadụ onye nzuzu shiara m dividio biko shia di vidio ọ bụrụ na nwanne wụ nọ na biafra land na ọ nọ na biafra land and na azim na ọ na-akọ akụkọ ipob na-ekwu okwu biafra dobikwa ya aka na ntị si anyị esokwana simon gwakwa nwanne gị na ihe simon na-eme awa youth na ihe ọ na-eme ha all in the name of he want to restore biafra next year he want to be leader he want to be giving order na ekosie ndị ha n'ike na edi meaningful youth ọha nwagadara onwe ha today na-eme protest na aba simon dubizi na-ego egbe na-ebunye criminals ogolo egbe obunye ndị criminals na-asịkọdat na o jikwere eme nke nwanụ mee nke ọzọ simon dubizi na-edo egbe na sponsọ criminals nọ n'ọpiwe ka ọnịcha ọ dị hụ criminals nọ daz gbara biafra okirikiri ma ndị fulani simon is working with them oge egbe ọ na-ebu ihe the meaningful ones nọlụ today gadoo onwe ha na protest which na anya mgbe da protest ga-eji end simon dubizi na na soshal midia na-aghọlị gị na-asị gị egbe tek moni ọ na ebugharị ego na-achọ onye ọ ga-abrai ekwusi ike sị hey nwadachala ugo this girl can gossip hey the kind of gossip na-esi n'ọnụ this girl apụta ị ga-akpọ ya gossip mana mmiri a na-elu ọ ga-anwe onye ukwu ma onye nta very soon ọ ga-eme gị n'anya na ego ụmụazị si e end n'ike young promising youth ụmụazị ga-ebu egbe echi na ka simon si edestroy their life all in the name of you want to be like maazi nnamdi kano simon want to be like maazi nnamdi kano denis max i see you thank you so much nọrị nne maazi na ka o si end ụmụ biafrans n'ike he want to be like maazi ọ chọrọ ka a na-akpọ afe nekwanụ the useless kpako pastor one kpako man nọ na mekanik kwako pakoman agụụ na-analụ nwunye a hungry man na-eyi dirty racks ibe na-eyi designer suit this one na-eyi pako pako ka ọ na-eyi chukwu bụ iji gwa nne go na ọ na-eme eke noise come on get out from here onye nzuzu come on zuzupụ ebe ọsọ. ee pakoman afụ m ebe e, e, e, ebe welu davido shi asị ịnụkwa m ịnụkwa ọ na-epretend as if that na ọmaghị onye da bụ simon na-epretend that na ọmaghị onye da kpakọ pastọ bụ oje kpọpụta kpakọ pastọ ka ọ bịa na as azin ka ọ bịa bụrụ amụma bịa na-agwa pipo that na simon na spirit of freedom epozes gwe bikos of that na ọ pụta lies simon na-aghachika na social media onye spirit of freedom ọ ọkwa ọ kwesịrị ịnọ na biafra land buru biafra flag n'isi na-agbagharị Ọ ọmaghị ha ịgbara ọtọ somebody spirit of biafra possess spirit of freedom possess ọkwa ha nọ na biafra land today na-aba na-eme protest all those ones ka ọ ga-abịa ịgwa na spirit of freedom epossess go ha ekwelu m gị ọ bụrụ somebody in eh, as in, finland a common criminal in finland ka ị ga-apụta na-agwa anyị na social media that na spirit of freedom e possess gị how newman spirit of freedom possess ha nọ na-aba as in Abia steeti na protest ha nọ na-aba buru flag buru their identity ọ bụrụ somebody na deny his identity somebody na-achọghị ịpụta gwa france ebe o si wee bịa ya ka isi na spirit of freedom before spirit of freedom a na-epozes ị ga-apụtanụ mekie no ebe isi gwa ụwa niile ebe isi nna Nnamdi from Abia steeti afarikwu ibeku nwada chalugo is from anambra where are you from kedu ebe isi the first spirit of freedom eposes eh, e ya go onye kpọpụta ya ka a na-ekwukwa okwu ya otu esi ebu amụma maka maazị nnamdị kanụ ka a na-ebukwa amụma maka simon ekperima edasi na ebela emeelu m onye ọbụla ga-afit simon na spirit so simon chineke kpọọ ọkụ kpako pastọ kpako man onye nzuzu ibego na alụ manshon ọl in the name of church ije na mekanik na-ezogharị ije na mekanik kụkọta osisi ọnụ a people simon na contact a e, nobody na-enwero nne m ọpụta ọcha ofe ihe kọọ because of that na maazi nnamdị onye ọbụla kwutọli anụ na-enwe problem the same thing ka simon na-eṅomili ọ na-eweli ya na-aghakwasị onwe na anybody that will speak against me that spirit so <laughs> ịjụkwala ese ịjụkwala ese onye oshi criminal geenụ ntị ka m gwa m unu ọkwanofu simon a end hmm. simon ga-ada egwu ifu simons end end ya ga-adị brutal ifu end simon oh my god simon endị ụnụfụ ka ọ ga-adị ị ga-asị o oh, chineke ọkụ ụwa dị ọka enu ụwa dị ihe ka ị ga na-ajụ onwe gị na ihe ọ na-eme onwe ọ na-agụkọrọ ọkụ na-aghakwasị onwe na feel that na ọ dị smart ifuru ego ọ na-anakwasị biafrans ego ahụ ga-egbu ya ego a simon na-asị ka ma ụmụazị biafrans diamond ga-egbu simon ọ ga-eri isi ya everything about him fake ndị niile ọ na kọntaktị ka abịakwuori ọnụ ha fake fake eze nwanyị fake dibia fake fake everything fake fake na ihe o melu neli today neli akwụna ọfụ egwu that's all what is the anything na today na this whole world jide jide jide ọtọ nwaanyị mmadụ bupụta all in the name of you want to be on top ọ chọrọ ịdị ka maazị nnamdị kana maazị nnamdị kana eke ha ọtọ nwaanyị wee ruo level ọ nọ today simon maazị nnamdị kana bụrụ enuchiara before ruo to this level ọ nọ taa taa ọ da akụkọ nwaanyị o soghị apịtọ before ị na-elu level maazị nnamdị kana nọ you must be whiter than white and whiter than snow ị gaghị na scam people ị gaghị na-atụ asị ị ga-adụ whiter than white so ị gaghị apụta na apụta sim m that na in the next 122 days that biafra is coming and yet ị ka nọ ebe ị nọ ị ofu ebe today na ọ ga-apụta gwi ọ ga-egwi ebe ọ nọ ogwi that place ọ na-eme the same noise today with the eh, pink lips o tere n'ọnụ with tanjere a man na-emeki up a freedom fighter na-emeki up before ọ pụta na kamera o tee tanjere o tee ifi ọnụ tee powder wee bịa bịa e, e, e, nyakọsịrị daz nyakọsịrị ka onye daz ka onye ala na-apụ ọfụọ ọnyalụ n'elu ọnyalụ na ana ọpụta today we are going to talk about three things today we are going to talk about number one is biafra in exile number two nigerian government must understand that we have come out and we are going to destroy the zoo then number three they must release onye ndu okwube ekwucha ọ nọkwa n'oche ahụ <laughs> ihe na-atọ olisi atọ nwee nke a ga-eme <laughs> hey chineke meelu mmadụ ebere we have seen 99 o nweezi ihe 100 bụ ifuna struggler anyị afụgo 99 100 is nothing to us ọ bụrụ na ị nọ na di strọgl ịmabeghị ihe ihe ahịa nyere ịma na ise n'elu mmiri o nwebeghị ụdịka pepụl anya afụbe na di strọgl uche okafụ mefe apụtago display nke jọji onye ibe mee nke kedu onye ga-asị na omebero so many of them onwebeghị ihe afụbero afụgo so many characters so nke simon pelumpe mpe simon bụdas na ọ na-afụ ọsụ onwe na-eje ozi na-agwara eje ọdịs pipụl mkpọsịrị gị afa na maazị nnamdị kanụ dinyechara ha ozi once certain eh, eh, eh, times maazị nnamdị kanụ sendichara ha meseji si ha mee nka mee nka but simon onwebeghị ofu mkpụrụ ozi maazị nnamdị kanụ sendiri ya onwebeghị ofu mkpụrụ ihe onye ndu si simon ya mee onwebero simon bụ onye jos were ozi na-atụkwasị onwe ị na-ereziri esn money did maazi nnamdị kano ask you to do that ipob abụrụ ebe ị ga-apụta na-eme ihe niile n'ike nke aka gị no enwere usoro na usoro esi eme ihe uh, enwere pepl na-eme dat onwere ndị na-ere ezi ego onwere ndị ọbụ ọlụ ha irezi funds nwekwana onye ọbụ ọlụ ya bifo erezi ego ahọpụta mee ya announce mee ya approve you can just come out because of na maazị chike dozie mmegụ nke a o mere nke ọzọ ịdọkara bidozie na ere ezi ego maazị nnamdị ka na-agwọrọ ezi ego beside money is not the problem of maazị nnamdị kanu ọ bụrụ ego ọ bụrụ na ego ọ kaala ịnalụzi gọọmenti ego kemgbe is not money so don don think that na ọ bụ na maazị nnamdị kanu pụta isia look at the amount we have raised so far who send you amount you raised so far how kedu onye dunyelu gị ebe ahụ ị na-ereze or your right or duty to do that marụ na mmadụ sị na kwa ihe unu ga-agwa onye ndu ka o kweta unu because na ipob anaghị akụ ụdị akụkọ unu na-akọ you must be under ipob you must be under dos you must be under maazị nnamdị kanos command you can just be leader of yourself and again ịpụta eh, ị na-edobe aha that na you are working for maazi no you are not working for onye ndu so on this note my people one of ihe na simon can never give what he doesn't have simon enweghị ihe o take to give biafra to restore biafra he is not going to restore any biafra in the next four months is not true ọ sị na eziokwu ya bịa prove wrong jụọnụ ya ajụjụ si ya kedu unit of eh, eh, eh, autopilot na finland kedu dia unit na biafra land exactly gina gina our leader doesn't gossip so simon ekwerima is a gossiper so my people on this note i want to appreciate each and every one of you ka maka merụ each and every one of you n'ofu n'ofu ghọtago ebikọ ọ bụrụ na ishi abụ vidiyo achọrọ m ka ishi ara m vidiyo malama that na simon is a criminal he is a thief and uh, according to our brothers and sisters who protest today in abia state that na nigerian government they must obey the court order they must whether they like it or not they must obey the court order and court order bụ final ebe ahụ ka anyị kwụ ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ achọrọ chọrọ ịtry n'isi maazị nnamdị they should release him first ewilizichazie ede ka m bring it on then anyị nwee okwu anyị agwa ha ọ bụkwara na anyị enweghị okwu anyị agwa ha nkịtị but they must release him they should lis ten to court they should as in obey the court order that is final ebe ahụ ka anyị kwụ any other thing iji ọsọ na-akọla onwe gị yes they must release maazi nnamdi kano ha ga-ahapụrịrị onye ndu because he is an innocent man onweghị any crime or committee so my people on this note onye afọ tata ka afọ ya echi ịghọtago e ụbọchị tata bụ ahịa nkwọ ka nkwọ kwọtala anyị niile ihe akụ akụ ihe enwewe kwọtala maazị nnamdị kano ogologo ndụ na-alụ isi ike bikos maazị nnamdị kano is not praying for money o oh. ihe ọ na-ekpe ekpere bụ biafra he want biafra nke taa nke echi maka ọ bụ na ọ na-ekpe ekpere ego ọ kala na nigerian gọọmenti ego sins so ka ọ maka melu onye ọbụla ogologo ndụ na-alụ isi ike ka anyị na-ekwubi n'isi maazị nnamdị kano the leader of indigenous people of biafra maazị nnamdị kano ihe ọma ga-emelie biafra efe o ji maka ewere na-ata afụfụ every minute ọ nọ na prison every hour eji eji ihe ike ihe ike a na-adakwasị because of biafra anyị si na dat biafra na ọ ga-enweta ya o ise biafra ọ na fight for he must get it. maazi nnamdị kan is going to restore biafra for us onweghị onye ọzọ ga erestọ ya so ekpere anyị n'isi ya bụ ka chineke were ogologo ndụ na arụ isi ike jaa ya mma ịghọtago so onye a bụ our prayer n'isi maazi nnamdị kano and ụmụnna anyị ndị dos ndị nke na-alụ ezigbo ọrụ ọmaka ga emelụ ụnụ ogologo ndụ na-alụ isi ike ka chineke ga-eji wee walụ ụlọ ọjị ụmụnna anyị ndị nke ga protest today na na abia steeti na biafra land asị m ka chineke gọziwe unu niile bikos unu bụ dị tru ụmụ chineke anyị afụ ndị infiltrators ebe ahụ ndị niile anyị fụrụ ebe ahụ bụ ndị ụmụ chineke so we appreciate you guys we really appreciate you guys chineke gọzielu m ụnụ ncha ihe akwa akwa ihe enwe enwe ọ ga-abịa na wee unu niile ịghọtago then eh, our media warriors my fellow eh, media warriors asị m na chineke ga-agọzi anyị niile anyị nwa bụ ndị na-apụta take our time na-eti mkpu na-create awareness na campaign for the release of Maazị Nnamdi Kanu and restoration of Biafra a sị m na ọmata ga-emela anyị niile o anyị gbuo n'aka nne anyị ga-egbute anyị egbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute onye ọbụla fụrụ anyị na-ebe anya mmiri agaghị akwa onye ahụ n'anya osisi ọbụla fụrụ anyị niile bụ ụmụ Biafrans ụmụchukwu okike abịa ma na-atụ mkpe anyị si na ufufe ga-amajiri ya isi bikos onwe onye anyị ji nke a sị na nwata chọba nke ya ọghọla ajọ nwa anyị nwa bụ biafrans anyị na maazị nnamdị kano anyị na-achọ nke anyị o ndị fulani si na anyị ebe ajọ nwa chineke nene ọ bụrụkwa na anyị ebe ajọ nwa enye na anyị biafra mana ọ bụrụ na anyị abụla ajọ nwa welu biafra jaa anyị mma nye anyị biafra ka anyị na-aba anyị na afụfụ a akaligo ụlọ nwekwa na afụfụ a akaliana o nwere ka nwata ga-esitagodo afụfụ n'aka mmadụ si mba na afụfụ a karịa na ka na be nna ya chineke otu a ka anyị si wee na-ata ahụfụ n'aka ndị fulani sinsi ndị fulani ghọlila awa pipụl otu a ka anyị si ata ahụfụ ma ụmụnne anyị ndị nke egburu egbu ụfọdụ si na mgbe 1967 wel a na-akwa na nọ kemgbe 1940 ka ebido gbuwe ụmụazị biafrans chineke anyị si na ahụfụ nke a kaligo hapụziela anyị biafra ka anyị na meziela anyị ebele were na mechie ndị ilu anyị anya ka ndị iro anyị niile ka ha dazi ka ha were akwa kpuchie onwe ha ka ihere bụrụ nke ha anyị na-asị na ndị na-agba anyị mgba ihere ga-abụ nke ha na-eke ihere ga-abụ nke ha n'oye ihere ga-abụ nke ha na-afọ ihere ga-abụ nke ha na nkwọ ahịa naanị ụbọchị na-anọ ka enemis of biafra ka ihere bụrụ nke ha otu ahụ kwurie ka ọ ga-esi wee dị n'afọ chukwu okike abịa ma ise ise ise ya gaziela onye ọbụla chọrọ ihe ọma ụmụnne m e aga m abịa ka ntido yes onye afọ tata ka agba mbọ fie echi maka na ọ dị oke mkpa na anyị ga-afụ na ọnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị kanụ biko ọ bụrụ na vidiyo anụnwa m mere datin ịtụsabeghị ya achọrọ m ka ịtụsalụ m dis vidio ịghọtago shiara m di vidio like never before ka ozi anyị na-eru ndị infiltrators ntị ka ha mmadụ sị na anyị mụ ihe niile ha ma bikos eh, ọbụrụ na-apụ ala ọbụrụ ọsọsọ na-apụ ala anyị nwa sef na apụkwu ala nke anyị ghọtago share the video ka ha wee madas na anyị ma ihe ha ma so that is it my people um, on this note we are going to call it a day i love each and every one of you with the love of the god and um, thank you very much we love and appreciate all our media warriors exactly my sister chinyere yes we appreciate you too so my people um kamtido until i come your way again um ka emesịanụ